بسم الله الرحمن الرحيم فصل هذه الدنيا المزمومة المهلكة هي بعينها مزرعة الآخرة في حق من عرفها Ini dunia yang tercela lagi membinasakan. Dianya itulah dengan innya dunia itu masratul akhirah. Jadi dunia yang kali dah pegah likut, yang dunianya tercela, yang dunianya membinasakan, yang gadranya yang dipegah masratul akhirah kan dunia lain. Sebab menyatakan masratul akhirah kan Ina mazraahnya tempat pula. Tempat tanam sesuatu tanaman yang hasil kita panen orang akhirat. Maka ikan mazraatul akhirat. Jadi karena akhirat God terpuji yang seharusnya mazraah untuk akhirat kan God hit. Tapi kan dunia yang kalah tak pegah ikut yang terdiri dari leboh leh perkara yang pertama, bumi beserta isinya. Yang kedua, sifat-sifat yang dunia tergabung ingin dipuji dan lain-lain. Yang kelih, pekerjaan. Pekerjaan yang untuk menghasilkan dunia. Nyan banlehnyan adalah dunia. Dan banlehnyan adalah tercela. Tetapi, yang gekun ad dunia mazratul akhirah, yang kenyantip, kan dunia lain. Jadi sesuatu yang dirinya broke tetapi dapat dipungsikan untuk hal baik. Nyo-nyo yang belum pegah beklan eh lemo. Eh lemo bahkan menyaurung pula bawang eh urung je contoh. Karena lebih hebat ke baja bawang tiram bawang. Jadi nyan adalah sesuatu yang bro. Tetapi ada bro nyan ke mazratul akhirah. Faman uh, fi man fi haqqi man arafaha. Yang ke orang yang depua. Untuk orang yang depua, maka kita depua bahawa dunianya walaupun jih bro, walaupun jihnya membinasakan, tetapi jihnya mazratul akhirah. Karena mengetahui ia sesungguhnya dunia adalah taboh tempat piuh daripada segala tempat piyuh orang yang berjalan kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi dunianya tempat transit, tempat piyuh fiat di dalam safar menuju kepada Allah. Jadi piyuh ini di dunia. Memang dunianya hana God, tetapi tapi piyuh di dalam perjalanan katanya hinan wak dunia nyansi. Jadi menyatakan koh total maka katanya hana pak piyuh takoh mendung hana perlu makanan hana perlu pakaian sapu dan ah, dan tuang hantru dajak sit akhirat hantru dajak sit kepada ridha Allah ha wahya karibatin dianya dunia getam silkan lagi saboh ribat ribat pamaji balai jo me besa tanya pegah yang dibangunkan dibangunkan akan dianya balik di pinggir jalan yang disediakan padanya balik akan umpun dakbah bekal musafir dan asbab-asbab safar yang lain menyajino hinan gandoli hinan bumi menye hinan jet pajuh makanan di dalam perjalanan Faman tazawwada minha li akhirati maka orang yang gecok bekalan daripada ribatnya untuk akhiratnya dan disimpan daripadanya uh, bekalan di atas kadar darurah darurah yang telah kamu sebutkan dilikut pada makanan dan pakaian dan mangkah dan ketinggalan darurah maka sungguh harasa wa bazara nyan urang telah membajak tanah ya, dan bazara pula tanaman dan selagi akan kepanen di akhirat akan apa yang ditanam hina di dunia. Tetapi orang yang condong hati di atasnya dan berbimbang dengan kelazatannya binasa ia. Jadi nyok yang kebiasaan orang keabaikan jadi perbandingannya nasaboh balai di pinggir jalan yang balainya adalah tempat tempat piuh siat di dalam perjalanan uh, eh, menyebab jalan tol pun <laughs> nak tahu kun nak tunjukkan aku salah Hmm. Nah, go. Jadi Jadi piuh tiad kadang perlebuh menying, kadang perle JMI, kadang perle JWC dan lain-lain. Nyan yang disediakan tempat istirahat di pinggir jalan. Urung yang sadar, urung yang gedepu bahwa nyogedanyo piuh siat. danyo hina piuh tiad untuk kebekalan dalam perjalanan maka yang genikmati daripada tempatnya sesuatu yang haji han mentang dan genyan hana lalu hinan karena genyan harus segera melanjutkan perjalanan jadi nyo kemeno perbandingan ji di dunianyo apabila kita nyo sadar dunianyo mazratul akhirah menyonyo mazratul akhirah menyemenan kebutuhan gedanyo dua dari dalam dunia dunianyo untuk menanam sesuatu bibit yang panen ji uru akhirat maka ji gedanyo hanjit lale dengan puo yang na di dalam dunia walaupun yang satu kelazatan tetapi gedanyo hanjit lalo dengan adranyan menyelalo halaka maka gedanyo akan binasa tetapi menyangkut tanya sadar pubuat dihinan, maka ada pubuat ubi yang perle mentang. Yang selain daripadanya langsung tanam untuk akhirat. Kalau lagi orangnya oblang, tip. Pada kerja oblang, kalau lewangan belang. Padahal dia oblang perle pula pada. Tapi teruk kenan, kada ungkut, ada hana tunya. Kada rup tunya ilai. Pada merumpuk tunya, anda kaya pusingnya, kaya panggangnya lele. Lepanggang tunya ni kapajuh, kapiuhik kadengu jaga dengu kaduh mana pun dicem tak oji kayak lihat dicemnya ini seni lebut katru orang akhirat gob ipanen tanya mata dengan lihat dicem jadi lalu dengan tujuan yang nyan hiasan belang memang indah di belang bakna dicem bakna tunginya tidak na buruk-buruk yang nyan adalah hiasan belang jadi gedanya baik lalu dengan hiasan belang, tetapi gedanya fokus pada tujuan jauh belang ke puah. Punya mazra'ah tempat pula padi. Fokus kepada pula padi yang mendang. Manda begah manyo kada ada kaca uroh, hana teman bu, ke banjara. Drop sunyi sabo, Ya, drop cik sunyi nyan. Jut, benda omah hanya dah drop sunyi nyan. Tanya perlai pula padi. Pula baik piu piu. Man perut kamu lipat ke banjara. Nyan jut, drop sunyi sabo, Sekedar nangon dapat jubu. Lihnya lanjutkan lom semula. Baik gara-gara dia sunyi le thai nan, kalau le ju drop lom drop lom drop lom nya yang baik yang perlu pegah. Menanjik dalam nyo masalah katanya perlu ke makanan, cok daripada dunia nyo kadar ke makanan untuk eh ibadat. Baik begitu dah cok makanan umat mangan gok mitalom, mangan gok mitalom. Tena lebut la lengong sunyi. Ya menan. Ya, Wa masalul khalqi fihi kamasil komen rakabu safinatan. Kebegak sabah perbandingan Orang piyuh bak sabah tempat untuk fiat manteng gebegat perbandingan masalul khalqi perumpamaan makhluk padanya dunia seperti perumpamaan sabah kaum yang rakabu safinatan yang gerukup gekendrai sabah kapai pantahat maka sampai ianya kapai dengan mereka itu kaum ila jazirah kepada satu pulau jadi katanya dalam perjalanan laut menggunakan sabuh kapai. Kemudian tibalah kapainya di sabuh pulau. Yang nyankon tujuan katanya. Pulau nyankon satu tujuan. Tetapi perlepiuh tiat. Fa'amarahum fa'amarahum mullahu bil khurud liqada'il hajah. Maka diperintahkan akan mereka itu kaum oleh awak kapal dengan keluar untuk menunaikan hajat. Jadi teruk pulaunya sebagai pengumuman seluruh penumpang turun mandum untuk menunaikan hajat pun yang perleh. Yang perleh jawin si, yang perleh cok i, yang kabe i, yang perleh cok lom. Kemudian wakhawafahum. Dan di petakut ianya awak kapal akan mereka itu kaum akan tetap nyo yang trip dan istiakjal safinah dan kapal segera akan melanjutkan perjalanan yang pengumuman <laughs> jadi begitu deng diumumkan tanya tren untuk menunaikan hajat tapi bek mayayum wate cuman sedengah jam Ataupun sejam 60 minit, 65 minit. Ha? 65 minit, 65 tahun. Umur Khalid. Jadi pengumuman daripada awak kapal, tanya Piyuh Hino, 65 minit. Kemudian istiajal Sabinah. Kapal segera akan melanjutkan perjalanan. Tuan trip tinggal. Fatafarraku fiha. Maka terpencarlah mereka itu padanya pulau. Terenyumandung. Terenyumandung. Ternyo adum jak dalam pulaunya mesepre ba hajat dro masing-masing. Kah, pu yang terjadi fabadara ba'duhum. Maka bersegeralah ba'duhum dan menunaikan hajatnya dan langsung kembali ke dalam kapal. Fawajada maka memperdapatkan akan tempat yang sunyi, yang kosong, lagi yang luah. Eh karena awai mano? Ke mau awai? Trun aju. Wate perintahkan trun trun juga bagah. Trun jak aju pun yang perleh. Perlu ya WC ya perlu perle mana-mana aju bagahnya nak perlu cok ia sebuah jadi gencok aju beru balik long kedih langkapai untuk melanjutkan perjalanan. Man menyolagi nyan bagah. Kanya jid tak pilih tempat dua. Tanya awai tak tamong langkapai. Kan tempat kan VIP juga dah apa yang kosong. Awal lain di home di sebab yang nak. Yang urun telat. Tanya pilih tempat yang istimewa aju dan tempat yang kosong. Aman. Nyan sekelompok manusia. Mungkinnya hanya rame yang lagi nyan. Yang rame urum ayun. Bawa kafa bantuhum. Dan berhenti sebahagian mereka itu. Yang sebahagian hanya langsung. Konjak cok ik eh, julam ke. Deng ilaziat. Fanadara fi adharil jazirah. Maka melihat, memperhatikan pada bungong-bungong yang ada di dalam pulau Nyan. Uman tak lega ya sah ni mau bungong ni gak tak pula taman-taman hayu ya. Ha. Wa anwariha dan nur-nurnya pu cahaya ayo ya, boleh. Pulau wa daraif ahjariha dan yang bagus-bagus batenya. Ih na bate lega-lega rok nang. Puji ana socok. Bate gio nahinan macam model dom lampu lawnya. Kalau lawnya ladu uman bate lega tak wa ajabi ayadhi ghiyadhiha dan yang indah-indah yang ajib-ajib daripada uh, oh, pemandangan-pemandangannya pulau wa namati tuyuriha dan yang bagus-bagus suaranya suara ticimnya dan suara ticimnya pulau Jadi ini menurut drama masing-masing Suara ticim laga, pemandangan indah, bate cukup gerd gerd, bungong taman indah-indah dan. Jadi sebahagian lalongnya ni le. Bele bagah tak kerja, tak uli tak uli pan kok god ke. Ya, tunjuk le kena, jukeh le urun dia tu oman oh, bate pu bate yang kecik. Tang yang yo tang yang. Eh, kaji cok le tinu nya. Du, umah jebat got je lah mai. Berhengon kaboh jan le kacok je. Han nyo got tinggi je kacok tinu tinggi ju. Ya, ha, benar. Jadi puai yang de memendum kalau lewa nilai letihan. Ah, Olehnya Faraja'a ila safina. Maka kembali kepada safina. Hana drip. Cuma lalu tiat dengan jak nonton-nontonnya. Jak ee mentang. Pemandangan. Olehnya ah, langsung kembali kepada kapal. Falam yajid illa maka nandaikan harajan. Maka tidak memperdapatkan. Melainkan tempat yang sempit. Lagi yang sempit cik. Karena katalah mandak air gedih, oh man, hana le tempat yang pah, air duk kau. Na tempat katanya, hana pah le sakit tu, kagena bangku tempai. Ha, bangku gop kaya duk, bangku yang gak-gak kaya duk lain. Ka dua boh perti. Jadi perti yang keduanya, lalu dengan pemandangan, keindahan, suara dicim, tinggal deng hino ad deng idih tiad. Belah hana tiad. Uh, uh, yang kele, wa akabba ba'duhu mala tilkal asdafi dan wa oh, ah, gegomdro oleh ba'duhum atuh demikian temuan-temuan. Orang lain kan lega u. Eh. Nya kelompok yang kele, bik-bik kecok aju. Wal ahjar, bate. Ha? Jadi bate dan temuan-temuan yang lainnya. Kan memang ingin memiliki yang ka ka galak dadhat wa ajabahu husnuha dan dipuhirin akannya oleh kebagusannya pulau kagum kagum abih tentang keindahan pulaunya falam tasmah nafsuhu illa bi ayastasiba syai'an minha maka tidak rela dirinya melainkan bahwa menyertai akan sesuatu daripadanya. Han mengat lom kejak gaik lang kepai meh na gerempok cok bacut. Payah benar, bate nyan benar bacut. Puyang gerd aju, asai duh nyan gerd mata cok. Coknya bacut, cok jih bacut, cok jih bacut sepuah. Malam yajid fi safinah, maka tidak memperdapat di dalam kapal melainkan tempat yang sempit lom. Nyok ada lalam bro. Urung nomor dua mana lalu dengan uu e-, e mendong tapi truk lang kapai ke tempat hana pahli. Mana urung yang gelek yang memang gecok bejujur sapu tentu saja lebih telat lom. Yang tempat dua ke hana pun tak bayang li tu. Yang menyolah masjid dia kai dua ni. Hai kapai nak ke masjid. <laughs> Wazadat sul hijarah sekalan wadaikan. Dan ditambah akannya kelompok yang gelek oleh bate-bate yang tacok bunuh akan gehon dan sempit. Mutamah sempit lah gara-gara kena beban. Le urung nomor dua memang tempat duk kan tempat duk hana pahli. Tapi hana mutamah beban. Karena hana cok tapu. Memang karena telat lah kan. Urung telat hana pahli tempat duk. Apa tu? Urung yang gelek, leh telat. Barangkali nyorok wiyah, nyorok umrah juga. <laughs> Dia urung umrah aju. Anak muda pun belau betul beli. Pun yang dia tangga mendu. Belau mendu. Dengan itu bandara ramai tinggal ada. Hai bibi yang lembawan. Nyokam tamah gehon. Watekam tamah gehon. Jangan hai Malam yakdur maka tidak kuasa di atas romnya mata benda. Artinya untuk geboh hai dadi. Tayang lagak tak sebab. Batik lagak tak padanya. Cok yo. Orangnya nadi polam awi, yang nawi awi tu tang tang, cok yang lo. Sehingga kamu gandu gandu kapu noh kena boh sayang, sayang tak kah? Walam yajid lah makanan dan hana berdapat baginya barang-barangnya akan tempat tempat hana bapu dua angkap ay. Mendro degarap hana tempat dua, apa ya ah dong? Mana mungkin hana tempat berdua awi? Panina tempat berdua mana? Nanda drop mana? Enam dua boh mana? Yang bikin ada tempat berdua. Wadai lagi yang ke banjara. Faham alaha ala unugihi. Maka gehamal lakanya barang mandum di atas koknya. Kecau berdua gila. Kata kuwa lah dum. Gila penuh lah dum. Eh, kenapa berdua leh sebab. Tak berdua pengen kau. Ika kau lempak dia nanti. Lebut lah jauh payah nak badan. Kau penuh badan. Kalau kaya orang pun. Wahuwa yanu'u bi'a'ba'iha. Dan dianya Seseorang. ഞാൻ നിങ്ങൾക്കല്ലോ കൊട്ടറാ Kemana? Chết tiếp theo không? Berah. Tenggelam. Dibebani mandang. Dianya seseorang itu yang dibebani dengan gehonnya barang benar. Jadi, lihat cok barang, lihat pada ku, lehat badan mandung, perjalanan mantau je oh kagehon kabeban dibebani dengan gehon-gehonnya barang nyan kelompok yang kelehe kaik langkapai karena kalau cok baju tu apa ya ik kelompok yang keput watawal aja bang tuhum al riyada wa nasial markab dan masuk sebahagian mereka itu akan uh, pemandangan-pemandangan indah benar yang de. Nyen kata mongenan kali menikmati dari jeo. Buanda ulam e belinya lagak adat kebunnya lagak adat urungnya dia lagak kebun kan gedonton dari jeo. Kelompok yang kepul kan gedonton dari jeo gedamong lang kebun. Ya dak kenan, tam kenong truk kenan de. Kajak damong kenan lang kebunnya. Alihnya wanasi al markab dan tua ke kapai masalah kapai kai pre pengumuman meno 60 minit sagai 60 minit wate yang kedua kajak tamong kenan wastaghala wade drok kenan dan berbimbang ia dengan mesenang senang pada demikian bungong kaya na taman na tebai eh helenan Uda eh tengok kapai pai pre dia kata gua dengan inan le dia bodoh inan jai ke dalam menikmati lah putra watahnya ni berah nak kot panggang jai ke dalam terjumpa panggangnya le Alanya pola hom kedih pegah naik kenong lawi dih na bak tu mengadat jak kedih lawi le. Nyen ka menikmati habis. Adi keindahan pulau nyen genik mati habis. Uh, wat tanawul mintil kasimar dan mengambil daripada demikian buah-buahan yang ada dalam kebunnya. Wahwa dan dianya seseorang, dianya kelompoknya pada bersenang-senangnya tidak sunyi daripada ketakutan daripada sabung pada hainya kenaman jangan yang pertama menuk kaki tambang dalam pulau olehnya menikmati gejak tambang dalam kebun-kebun genikmati kebunnya genikmati bibit cok buah cok bungong-bungong gecicipi pu yang nahinan sedangkan dalam menikmati keindahan kebun genyan sebenarnya dalam resiko di dalam resiko karena tempatnya dipenuhi dengan binatang buas. Yang nama di pulau tempat piuh siat kan tempuh kan dalamnya. Hai dempuna utun. Jadi dengan tidak sunyi daripada ketakutan binatang buas dan menghindari daripada uh, eh, muthira rebah dan daripada mugom tabanji. Falamma raja'a ila safinah, maka manakala kembali kepada safinah, maka kasib trip kahina ka mati, Wate kembali kepada kapal lam yusadifha tidak menemukan akannya kapal kapal sudah berangkat babagia maka tetap genyan di atas pantai bab ini laut kadidang eh kapal hanali ada habah fa tarasad usiba kote lagi maka diterkam akannya oleh Sabuk binatang buas wa mazakat hul hawam dan diperik-perik akan kenyan oleh singa. Yang kancur ke pula man. Jatah e kapai tu. Kapai hanali. Rimung kadro Itu gua maju. Fahadihi suratu ahli dunia. Maka inilah surah ahli dunia. Dengan kebangsakan kepada dunia dan akhirat. Jadi nyok lagi nyok hudung dalam dunia nyok. Nah yang gecok dunia. Kadar darurah. Ganyan tetap fokus ibadat, ibadat, ibadat, ibadat. Cok dunianya nadrah haji ahan mandau. Ini kelompok pertama. Maka ganyan sangat lempang dalam melakukan ibadat. Yang ganyan yang kepegah pun. Wate tak kembali ke dalam kapai. Kapai kosong. Tempat duk luah. Tempat eh pina. Ini yang tak cok lagi Artinya perjalanan yang akan tak tempuh. Gedanya dengan sangat senang. Karena tempat duk luah. Nyogu tamsilan ni orang yang gecok dunianya kadar darurah ubi kadar yang hanji han mentang maka kenyan untuk menempuh jalur ibadat lempang dak tahan bakal nuku jai bate karena hana gaduh geminta dunia wate luah untuk ibadat olehnya badan hana gehon dalam melakukan ibadat sifat-sifat buruk dalam hati hana karena kenyan hana galak ke dunia Igo minta kacau juga hana upoi lo hana perle tetapi mi dunia galak itu buah igap tak tegak minta dunia lebu ke kami ngadi tu. Lenya katilah, ada takap ke nego, hana perlaya ke. Mangka pui kada ga, ga pune umur parpah, pajo di tu, ke lo bende madat. Agdanya ah, beru kena ndik lo. Jadi nyokonyo yang terjadi uh, bagi orang yang galak kedonya. Maka di orang yang hana galak kedonya, gecok kada darurah, pakan getamsilkan dengan orang yang merumpok tempat duk yang lapang di dalam kapai. Karena dalam melakukan ibadat sangat leluasa bagi orangnya. Wate, lebih. Tapakat meratib, tiuro, tipluh ribe. Pakai hanle peluh. Ci duk mi urung tibu. Nya tipluh ribe. Kan be, tipluh ribe. Tipluh go je. <laughs> Eh, tipluh go. Hai, tak wakan. Buna wate, tipluh go. Nya semayang mentong kali monggo. Tamah lah meratib. Hamkin lah ledhat. Ya. Jadi kan kak sempit. Sempit waktu untuk ibadat karena kebanyakan waktu tak pakai kedonya. Sempit tempat duduk dalam kapal karena kebanyakan waktu di luar beno oh, bandai kenan ge cak igau tempat yang luahnya. Nyan perbandingan ni. Pada amal ha, nyan ci fikir ke pegah. Ci fikir fiat perbandingan yang tak pegah fiatnyo wastakhrid wajhal muwazanah dan ci thuat dari contoh fiatnyo wajah sesuai uh, dunia dengan pulau guna. Ha, wajah muazanah padanya dunia in kunta za basiratin jika kata mempunyai basirah. Menyogata na mata hati ciu cocok contohnya ke ahli dunia puhana. Perut boh perbandingan hino, perut boh tingkatan urang di dalam jak bak pulau. Ci perhatikan dalam dunia nyo, na lagi nyan puhana. Tingkatan pertama bak ahli pulau, tuh di dunia nyo. Yang kedua, tuh. Yang kelihat, tuh. Yang kepuat, tuh. supaya mengada dupu danyo pat bodhithi danyo pul moi tha moi dua moi le pul moi puat berat berat he moi puat eh sebab hana moi limong ada mana moi limong moi limong ge ujian makula di dia juara terakhir dia yang mai bedu raga mai di kurung oh tamong lam 10 besar tamong kibai tamong mau urun di kurung rau kira dekat dia orang 650 orang 50 orang yang panen hari teman 10 besar mah